Ie, vi memoras, ierau ni engordutis la imitatum, imitatum utome de Arturni 1950 Cai tiu articolo esas la fundigio de artefarita intelligentezzo almeno a classica periodo che vi nis To, esas nau progettui la unua objeto estas la teologa. Uh, kio mi mi decidis uh, eh, clarigi tio man vi per fictia e uh, eta in che significa che la objetanto di ration kai tu li respondas io lo mi esso la suffice buona maniera por uh, resumi la feron kai anche o la mm, um, in de, de Turing mem. La articolo eh, estas uh, la originala articolo l'angla estas facile trovebla en, en interreto oni metis plurfoie, credo, se ti volas controli, mi povas. Estas anca o traduco en ingai cae alie lingui uh, eh, et al nebre, char mi legis tivo anca cae ec la franca, alie lingui mi nesias, effettive. Do, ci ucade, mentre rigo a partire. Do, che avenas alturi regie religie mino. Cae diras, Dio donis animon nur alla homoi. Maschinoi ne havas animon, do ili ne povas monti intelligentezzo. Cies es la teologa uceto. Cio respondas, respondas Turing. Ni supposo che Dio ja existas, do, mi consento per Dio. Cefa proprezzo de Dio estas en lime cio povi. La cio povezzo. Dio estas Dio. Ali case non ne povas avi un muro a Dio. Doni, povas decidi doni animon, cae al elefanto, cae simile al machino. Tu estes la respondo. Po, effettive, ti diras, la, la ludo non estas cuscita de Dio. Esseri pravas, ni povas sempre ludi la ludo. Cae, la mi tio anca interesse, char Eh, montras la metafisica in posizione di de ture se vi memoria la scoro cui memoria idealismo realismo pragmatismo esistenziatismo logici smo la wiki ora sta stio posizione ideologie so io ideologie so mi pardon ideologie ideologismo chi è idea cioè crede sia aha ah interesse interesse yes do giuste giuste vere brave e se anche la unica essa si interessa la facto che tiu eh, animo ne estas en alia fora mondo Estas en la nella de nella macchina dell'elefanto o della homo che tu hai anche un realismo Non è giusto demando ciò la macchina che ha mort panaios ciu iras alla paradiso no <laughs> io mi devas effettive demandi alla religio di muro religio muro eh, lì ne essa si respondo. cioè effettive lì ne vola sprofondigia attivo do mi ebbe perché si che che kai che kai oggetto estas, esta molte profonda e profonde di discutare tita e aliei ne ne molte effettive tio ne molte la celo de la contra o objeto de turin estas defendi la ludon defendi la pravigon de la ludo ne tro se se effettive esso interesse <laughs> de al tio homo che esso sare li dia no do tio ok che esso tre rapida alieni in casa vi diras sta via non ve Do oggetto capo e la sabbia. Mi dio un parola mi uh, non mi sta come un l'assente a come tu sen esperas, che vuol dire a cria help tiem da mita in macchino e anda ili regosni che vuoi essas pli pli la la, la sinteno la sinteno della come chiune vola si io non gi kai uh, estas interesse che uh, eh, Turing ne donas respondon rekte char li tut simple diras che la objecto estas tro mal solida por esti vere reputita vi ne posa uh, doni contra objecto na tio char ne havas bonan argumentado kai poste di uh, form iras alla venonta uh, se tio la mi mm, estas iom tro rapida. Mi clarigas, um, ehm, en mia sperto, ca edible anco en mia sperto, io obietto generale al machino estas lege ofta, almeno per peca il comune. Estas ege, ege ofta, uh, eh, ca i... Pardon, uh, eh, pardon, mi, mi genas la, la, la registra. en, en mia experto, ciò anche in via, è che che come che per definita i uh, eh, e che a parte per computilo e fa vasti usi Ma c'ha c'ha ma c'ha tutto ciò, c'ha tio è sostanziale. Tio è sostanziale, la fatta che Kai la mitio sen esperanta posizio estas malforta variante de lutismo. Cioè, effettive la sen esperanto eh, eh, ne ne detruas la maŝino kiel ludisto do ne estas acre ne estas varmaj contra la maŝino ne havas varmecon komunikile sed malvarme ili tute kontraŭstaras ilin kai anca o uh, estas che uh, kai homo eh, tutte ne sul e bon tutte ne eh, sul e che ui uh, posizione non mi posso nomi. Ardigs 6. A poca mi sso. Che io ire divisto in Che machineo estas dangerai. Sed, ni me ili cae ni ne ne pretas vivi en socio sen ili. Do, mi espero che cio io come. Sed, iam au post iam ocasos apocalipso. Do, tutta detruo della, della, della tutta mondo pro la macchina. Io estas uh, uh, la apocalipso posizio. Do, al io varianto. Do, eh, estus bene se ni povo meti la, la capo en la sablo se ni ne povas tion fari tio estas la punto kaj mi diras tion tio apokalipsismo estas ekzemple de Roger Penrose vivanta brita fisikisto matematikisto kaj filozofo kiu verkis mm, kelkajn libroi por uh, attacchi la classica uh, artefarita in intelligentezza. Esempio la nuova menso della imperiestro o ombro e sur la menso, io simile. Eh, io estis temas pri eh, ne fa che i libri. Do uh, eh, al livello e clariga i libri di a feroi. Li esas dava homo effettive e sia e si è perdón, mi mi citas lin, mhm. por dire che ne necesse nesta la homo iu subtenas citiu in uh, objeto in esta stulta e au surfaca e au naiva ne ne ne cia ca ni havas anca o respondon a la apocalipsisto e che povas dormi noi eravamo integristoi, e ci dì un uomo apocalipsismo contro integrismo, eh, venas de eh, fama libro de Umberto Eco, en la en 1964 si scrivite kai tradukite in multe lingvoi exacte por tio sinteno uh, alla nova ideo kai integristo e diras do effettive fin fine la politica controllo de machinoi estas en mia e de homo mi povas tiu ma do kiu vi timas mi havas la kontrolo ke ekzemple kiu estas la vi punto e don brita filosofo kiu en la 80 jaroj kiu filosofo devis do bone, mi devas compreni cium faras tiui strangai homoi qui laboras per computiloi. Che do li decidis uh, flanquigi al ili, dum ili construas programmo in por artefarite intelligentezzo, che i poste li commentas, che esas ege interesse. Por du flanque, historie, char ni, sen uh, ni multai uh, manieroi programmi artefarite intelligentezzo ni tutte ne posti, zanelivanje strinjice fiktive, kaj ankaŭ filozofie, ĉar li donas interesajn rimarkojn. che vi posso immagini la matematica oggetto resta la più seriosa oppure chi ha sostituto e comprenibile a ciali essa matematica do imago io collego del pure che io venas a lì che mi rassi io matematica posto il risultato di Gödel onestias che macino e montras limoni ili ne povas respondi al cive demandui, ecce ili havo sen finan tempon por respondi. influences grava fel. Io sto scias che machino montras montra stimoi. Ili ne povas respondi a civi demandi, et se ili havus sen fina tempo a correspondi. Cio es es Compare con homo. Sen mortezzo? Sen mortezzo havi sen fina tempo, significa che eterna vivo. kai homo in kiu ne contentiga kiu respondi Turing kai starigas asalia in uh, detalo in de la progetto con kiu ni devas respondi uno es Roger Penrose che kiu ni am parolas kai la lia John Lucas brita filosofo. Ambau uh, laboras en Oxford anche lì si vanta ma schigia se mi la sento del nao che gli vergas in mil nao influa un articolo titolo menso machina in cai gode en chiu li defias la propono di li diras che estas epistemologia erara cia li invocas objeto al mecanismo. Por que estas magnetismo? Uh, temas pri mm, epistemologia aniro no kio metafizike universo esas preskribita kiel maŝino efektive ke do ankaŭ la homo se vi volas vi ja parolas pri tuta konfutismo io spesso è stato proprio andava a stivata To, meccanicismo significa eh, neprecisa mašina. Tu komputismo significa skomputa mašina, efektive. Universo je skomputa mašino. io e più macchina funzia per dire però un po' di più almeno però il meccanismo eh, al ordine della grecoi eh, tutto computismo come si dice rimando per Leibniz Kaj li vidis, ke komoran suze estis la unua how is the bit chi in generale do parla tanto Lucas Nestas al uh, sub di fino a essere generale al meccanismo mi diras che il partito è nomata in la uh, filo filosofia i rondo e meccanicismo remo e l'angla meccanicismo falsi Do, mi povas resumi la uh, ehm, attacco al meccanicismo tia. Do, in vere non gauras, ancora un finale. Yes. Do, esperebbe di successus. Do, stiate che exista i verai aserto e ne puveblai pere de logiche cohera che è suffice riccia logic simbola sistema, esempio di Ogni Deva sconstate che capabile de homa menso ne eviteble superas capabile de machine. Conclude, homa intelligentezo neniam esto superita de artefarita. Ciu estes claro. Do, mi usas la vorton capabile, do mi differen differenzias povi ne estas capabli. Capabli havas tio estas mia faca uso, por char mi devas mio nuansi juste en, en tio, en tio faco. Capabli rilatas al conjunto. Si povi rilatas al conjunto estas grava, ĉar la punto, la tuta punto de la fero estas. Ĉu ne? <laughs> Ah. Alvenis. Mi spiras de nove. Ah. <laughs> Do, si povi rilatas al consio, do la tuta punto de la resonado estas giuste presos tania ruo, pone? Estas juste la la eblo, kio? Ciu, per arte artefacente legatezo si povas, abum nur campablas? Tio, es es la punto. Ciu mi povas? Ciu, mi povas? Per mensum, no, è giusto e Dio stato appunto eh, vi, vi iam uh, eh, diris uh, eh, iam diras giusto e nun la fino se mi devas vidi che che i homo ne consenta su un vino do giusto e portivo di stessa tirando a Dio no, uh, mi rendira se io mette più uh, dell'antimecanichismo no, la, lau, lau uh, Lucas la, la differenza è sta la capablo. Sed oni povas contra objecti che la antimeccanicismo objecto ne pruvas vere la neblo de artefari de nur diverso a livello de intelligentezzo. Cai dua contra objecto estas che oni implice assertas che la anta o supposo de intelligentezzo estas la capablo ne erare por montri superenzo de un contro la lia. La tutta argumentar del mio de, de Lucas è stra giusto tio. Do, masinoi e eraras, charnicias danke al Gödel che ili eraras, ili ne povas provicio. Cai pro tio ili ne, ne sa supera el ni. Ciu ni ne eraras kiel Ciu tio esas pruvo de inteligentezzo, la ne erarezzo? Cio mi pensas? Cioè, <laughs> tio, giusto tio esas la punto. Se tio estas la vero, ne homo estas vera inteligenta, cia ciu homo eraras, ciu ne? Tio rilate al manie. do, tio antimecanicismo, ne trovi la unica. Trovas la punto. Se estas anca alia contro respondo de Lucas, mi diras tion cia... Eh, oni discutis tion por tride chiaroi li diras, ni ne estas pridiscutanta e ciu maschino e superas mensoi, au inverse. Sed, ciu ili estas la same. Kelc rilate, maschino e sen dube superas homan menso. Exemple, se mi ludas shako contra un maschino bone programita, tut, tut certe li gainos la ludon Sed, consentite, che necesse estas io, che un maschino ne povas fari, ne gravas kiom banala gestas, estas, ni ne povas egaligi la du. ni ne povas esperi trovi mekanikan modelon, kiu si povas adekvate reprezenti menso. kaj la tuta punto ĉi tie do, estas do, estas fakte filozofia epistemologia punto, sed havas ege konkretaj uh, konsekvencoj. ĉar oni starigis amason da mono amasso nel mondo in chi uiaro e tuo programma in chi u daura spignaro e te chiaro e te quignaro e amasso da e felice <laughs> periodo, e quindi che por por di por de montri che por tutti che uh, eh, ogni popa scrovi computica modello di amesso che se Lucas se ogni filas e lucas dira vi ne devas pan vi devas consentir mono por tio exemple do ne esas dur tutte abstracta afero de la sexo de agero multe vere eh, previstaro e e sport centro e esas granda debatto giusto e por eh, principe in tio e poco eh, sette cae op la classica periodo de eh, arte Do, li daurigas. Tio ne signifas che ni triumfas sur individua maschino, sed male sur cia maschino, cio ni propodas specifici. Cari, meccanica modello della menso devas esti individua maschino. Tio anca li dirà. Se vi faras modello della menso, vi usa specifan maschino. Che tio signifas che vi vere faras eh, individua modello, ne generale modello. kai li daurigas inversante la tuta reson linion argumentante che la alta anto supposi intelligentezza essas giuste la ilo erari cia la spezzo de eraro e chiu machino e faras estas a priori determinitai Do, la demando devas esti pli precisita. Ciù machine povas lerni erare mo? Povas lerni erare? Aumento li diras, la plenuto de cervoi cae ciui machinoi trovigas nun sub la critica punto. Oni reagas alla stimuloi en teda cae sen interesa maniero. Ne havas propria ideoi, productas nur stoca in respondoi. Sed man multae cervoi nun, cae eble caicae machinoi estontece, trovigas super la critica punto, cae brilas per propra lumo. Do, vi imago e più è la livello del di grandezza. Io, quo i, quindi volas. Che questa critica appunto. Questa è una critica in vero. Kiam la sistema esta pli riccia o tio critica punto displora sin Tio significa che la conduto e nesta pli plu nesta plu uh, impirie comprene in tutte c'ha la sistema si trova complesso. Kai eble anche o biologia tio casi ceni la evoluo natura evoluo de la menso mi havas la la cerbo pli granda ol ol la li animalo ekzemple kaj eble estas juste ni scias efektive sed estas uh, hipotezo ke la superezo de homa inteligentezzo alvenas juste char la complexa i factoroi della de nia uh, uh, biologa organo iras crom iu definita critica punto. Exemple, se vi havas nur cent miloi neuronoi, vi ne demontras multa intelligentezum, se vi havas dec miliardoi au cent miliardoi, exemple, iom changas. Et cent miliardoi cae uno, tio ne estas sam kiel uno minus. Estas critica punto. Iom simile. Tio estas presca o la sama, sed poste tutto changitas. Tio mare, ma obiettivo è soltanto quanto da neuroni. Che obiettivo è soltanto vero dell'intelligenza che è la quanto dei neuroni. E se vi i Rastier, che definita punto la potendrie del socio i rasmutto per affidamenti. No, che è solo esempio per, come per me che Lucas. kai diras Turing sugestas che temas non pri livello de complexezzo, giusto tio. Kai super definita livello de complexezzo, qualita differenza operas, qualita differenza operas. Tiel che super critic punta machino i Esto tre mal similai al tiui kiu nun 1961 ni povas imagi. Fakte efektive Turing vidas la eblon konstrui maŝinon kiu povas lerni sed per tio ni parolos poste. Uh, se ni sequos ancora la argumentado de Lucas, la la maniero operari estas la kerna proprezzo. Do, la kerna proprezzo estas verŝajne esta malprobabla, povas esti che super difinita livello de complexezzo machino cessas esti anto supposto. Eĉ la principoi, kaj komencas pari ago in propra maniere. A usante tre fascina frason, povus havi propra menson. Extarigius propra menso, ciam la conduto ne estus complete anto videbla cae obeema, sed male oni povus reconi en gi intelligentezzo kiam eraroj ne estas hazardaj kaj ne diveniblaj per programado. Se in tiu ĉi situacio ĝi ĉesus esti maŝino. Ah, mi diras do. Se a okazas tio, maŝino ne estas plu maŝino. Tio estas la ĉefa momento de la rezonlinio. è kies konduto estas neantaŭ videbla, ĉar proprasperte di lernas, kaj tute sole ŝanĝas sian propran programadon, ĉesas esti maŝino. Ni argumento inimigas miga scienza non esplorato. Ogni apposta righi la per meccanica e modello, yes. Nur, nun mi può sì che ne nio meccanica modello può essere completa adeguata. Ne hai una carigo e pura meccanica e termino. Ne grava schion forniras, cion resto schio di renda. Ne estas arbitra limo al scienza esplorato. Sed, Nen ius scienza explorato iam et la sem fina variablum de la poma mensum. Pedigas, nil povas modellivit servo per computi. la fina, la fina porto della scienza esplorata, almeno per la cerebro, per la conivo. Memoro, variato, 1975. Mi è stato sempre pleno, la tia domanda coniva revoluzio. Coniva E senso e in tio iaro grande la finon de la quindeca iaro e cai di la comenzo a sesteca in avis grana di impatto sulla scienza comune uomo tutto mondo char antaue ogni sequis principe un son condutismo kai doni ne poi parole di astratta e però e kai minava la un inverso quindi a do effettive ne se deva sedumi era ero e la for del mondo e ideal mondo se ni povas trovi kia maniera menso funkcias en la cerbo. Tio estas kunibismo, pli mi ege simpligas la afero. Kaj eh, tio estas parte de la, de la, de la, de la, far pause nun, char poste mi volas clarigi kio uh, signifas machino kio povas programmi min me, sin me. Pro pausas, doni al di ion attestino pri io, almeno, almeno pri se, se, se kio char mi, mi volas doni al di ion, laula, laula, fermo della speranza. Ovas esti bona, mi chatus mi diris, kai mi confirmas tion. Mm. Mi, kia mi uh, havos lian uh, esse eto in liciui, gis nun gud Martin intonis. Kai mi comprenas, kai esas manuta tempo citire. Mi povas interconsenti exemple, un monato poste, kiem la dirin dato, poste la fine de la, de la, della Esperanto Insulo, tiel che li povas relegi, cae verti quinde pagio e maximume, in cui mi iam gia parolis salvi, di senza se... Prezzi se prezzi se chi lo dato, diciamo... Eh, chio? Prezzi se por qui, prezzi, prezzi se chi dato, in capo, ci uniaro, in cae... Yes, ci uniaro, nomo di compu, ti vuoi cae ti Giuste giuste, giuste. Fate se ci uno eh, vi è stato buono di occupi un altro un poste, io yes. sai. Uh, io? Sì, sì. Sì, pre pre pre a me. Kai kai mi uh, sendo a di uh, eh, poste uh, a testino con una una con cavola poi yes. Perché va valora Io e mi vola doni Cioè, il lavoro è stato lavoro, funesti. <laughs> Kaj ĉu vi konsentas pri tio? Jes, tio. Mi volas scii kiel skribi. Uh, mi eh, skribu eh, elekti iun uh, temon kaj pri tiu temo skribi aŭ. Jes, mi ne ĉeestis efektive. Do, estas memorsperto. un certo informatico, do inue quiam vi posedis quiam anca vene posedis vi contactigis cum putino quio casis poste, quia maniere, quio est ver la contexto pro quio zelo ludato, laboro uh, obio ciu pagis vin ciu ne kiu mi faris kiu mi ne faris ne gravas ke mi sentas vin perceptas vin ke mi formalikisto a ne ec efektive gravas sed efektive gravas kiel diskuto do mi uzis komputilon ekzemple se neniu rekonis vin kiel informatisto ĉar mi ne scias programi kaj okay, uh, la tio povas esti ekzemplo va a essere completata nel per over lotto alcoquetta. Yes. C'hai la chefa in momento. C'hai la zero estas. Usa i concepto. concetto. de vi... detta devi usi la concetto che ogni la riccitie. Esemple ciu cofutilo est isbarmani o marbarmani por vi kai por la socio au kiu difiniga metaforo estas kiam ĝi ŝanĝis ĉanĝiĝis en kiu sub kiu cirkonstancoj la sama temo kiu antaŭ ni pri parolis jes efektive jes <laughs> je mi jam diris al vi vi havas la li vi havas beligan beligan historion de sia vivo per chi mi sia esempio di Nion, cioè mi vedo rinde si espresso nel di per pri Irano, che mi è che si vuole si io in pri maniera in maniera Irano, ogni alvenis al computiro e la apoc deca, per esempio, nel Nion si è io in do, se vi vuole, se vi è mas, mi ne vuole tamen usci vinti in fari, dedichi vinti in fari, e per l'astante, come può essere buone se io vi prondire, venas citi e, cae 10 minuto e dec mi minuto e non racconta stio, che non posso discutere. Ti ho io le posso anche esti utila por scrivere poste. Che vi pensas penso per te? informale. Cioè? Yes. Yes. Ma vuole dire. Buone, non fa lo stio no. Ti ho esti buona decisione. Mi dico che con Mi ha questo, mi ha questo, mi ha questo, eh, eh, mi ha questo, mi ha ah, questo, bone. ha questo, mi ha questo, mi ha mi non lo dico cosa c'è c'è sai Yes, mi prova su mi mi for for strike is one della frase. Chi ha mi possiede sia un uomo con mia uno, io caso spunti. No. tanto mi diam fare oh. sti o oh, gambe tanto con er i i dio sta bene. Do mi oh, redenos alla mia tria matematica oggetto ai sub parto estas meta programado. Ciu io sias che oggi estas. Ebbene ne io, io ero sufficie uh, eh, faca ferro mi multe cerbumis uh, eh, effettive notte por trovi maniero por la limiti on di ca mi in tia maniera mi mi la uh, detal, iom da detaloi del mia scatolo, mi gravante do mi havas eligon ĉu ne demando ke la proceso por eligo estas tajpa kiu mi tajpas mi tajpas instrukcioj de programma. do instrukcioj En la macchina in en e definita momento per l'unicias. al tío, al il tateno. E fa il tio l'unicias comando, che è il tuo Do, istruzioi, non statenoi, entro en tico, iras estas proceso de computado e poste di cambio kiu si povas programi kiu povas rekoni sempre tio estas la kutima maniero ĉu io estas ne klare skribita computado, ligo, interpretado, ricevado. Mia, mia monte e vi havas anca o poste in la, in la libro. Mi planas printi al cheque e vi la decunua chapitro odiavo iam pudeo Nun, qui occasus casa de meta programma mi grava sta diretto comprenebre della della sala che io vivo la a cacciamento imago che le ligo è sta scodo sciangio Kio gi signifas? La lingua è stato scambio di istruzione. Effettive temas per il Angle feedback. charge of the instruct series. ege dangera char vi um, pligas la probabilezzo de enigi simoi errari vi povas imagi ordinarvi tia esas astute, char vi devas diveni io in kia maniere povas changi la codo se tio estas kai laula um, defendanto e de forta intelligente artefarita intelligentezzo ni starigas la sequan metaforon uh, eble ci tie, yes ni havas la homa menso de programisto così il successivo. La unua, donc la unua ciclo, chi mi comincia la tutto, la unua passo. Kai, mi havas macchina menso. de retroblado la conduto in se per pelmigo, chi è conduto? Conduta. homo quere Dio, cae la maschina quere creetagio. Danko, Martin. Juste, tiu mi ceis. Yes. Juste, di, tiu. Cae tiu esas la maniero. Cae se vi bone memorat, ni iu parolis pri Frankenstein. Esa simile, es es la sama metafora. Cae ancao, la sama timo. che poste, di, lasas libera via il macino e chiedo l'uas che posti di molti casini san chi è dottor Frankenstein e si morti chi interde sia per Adam che mi dica sto vi vidu, che le nove c'è uh, ah, che erano di porti ombra flanco della automato e della tradizia automato e che posti della robotoi venas c'è tio è metaprogrammato che è l'au No, io adesso sono un mio interessante che il lavoro da defendanto e le forza a partecipare di intenso, io adesso sto che macchino cosa mi penso. Metta Do, mi devas diri che effettive la argomentato de Lucas ne più validas. Cia. La risulta de Gödel validas la limoi pre la uh, turi macchino validas char vi havas la instruccio e fixa la instruccio estas la teoremo estas la mm, logica sistema se vi shangas la logica sistema e vi havas in sen serio de logica e sistema la teoremo ne provalitas Tio es la maniera por prenta passi da de de de Lucas tu esa sufice comprenebla cioè estas sia un nuanza che molte necessiti sta a parte, ovvero quindi la malfazia l'uma parte e per chi cesti possono permettere che Dio è anche un paravigo della l'uma parte chi ha Dio da vita professore, solo parole di matematica e ha per il un da ore Il chi motivo, alle case di possono Io. Che i eh, programmi di Bajoli ova speta programmia, in sempli, Codur e ISP. La fiume iras general, nur por por si, cae cilo estas suffice por la tria progetto. Mi iros a la quarta se ne estas demandami. mi estas suffice scioglite Yes. Cobol you COBOL be malfunctions? Uh -huh. COBOL kai LISP estas du program linguajoj. Ah. Kiu is si povas, kiu kapablas, per kiu vi povas metaprogrami. Temas nun pri ekzemplo, estas ankaŭ aliaj. La unua estas COBOL kai LISP. Uh, ah, mi devas diri, mi, mi ne parolos tro pri program linguajoj, char estas vere miloj da program linguajoj. Sed, kelka e program linguaggio e sta scrave storie. Con volte gli spesta su fiche grava effettive. Non ogni cosa li vediamo sì, a us. Chi lo sa mi a sole. Ah. Do no, Michel ha un disprilisco, ok? Sì. Ne. Tutte le popoli esce. Eh sì. Ma ti ho tema sacro pre generazione. Se Cristo è la mm, unua programma di linguaggio farita con arte farita di intenzione a fine dei cai effettive poi io parlo spettio in un momento cioè non non mi io mi capisco so di che che è in volto ordoni la lingua e mi se vi vola mi sei qua la linio de Wilkins che de Vannevar Bush, tema spre hipertext di deva li mi povas presenti in uno a fare un po' sta lì a mi deva seguire tempo il mio che io ho sufficie por ni tactica et servi, sed efective, che foi on deva santo in metti reto de ideoi por comprendi lo tuto. Do, mi tiro sta la barra, do mia celo è sta mi ta dovuto po' dio, Ciao, morgo mi volas montri a vi uh, eh, eh, filmetto specimeno de film fantascienza filmo che vi vorrò parole a vi di ah, un video effettivo ma che vi sia su un ciam che un pli uh, grava che uh, è mal di maestro no? Aquare se sta oggetto per men con senso. To i mam con iva sensisto. Che io diras? La nura maniera corretta certa che machino pensas estas esti la machino mem. Cioè, ni ne havas manieron por locigi precise la consenso e la corpo. Se tu rindiras, se ti objeto verus, to, ni consentus Dio, ni ne pos exemple exameni per babilato, la studento. cha ne existus metodo, por distingi studentoi quiu reale studis, diste studentoi quiu papagas sem comprene parcherita in formero. Cio esso sa anche un interesse, cio giuste li parola giuste pri examenato. Cio effettive, di <laughs> havas tiune, eh, tiuna, ah, tiuna, tiuna, ne pre ti uh, esperto kai giuste chi ogni uh, babile parola se ogni vuole compreni se la lo studente comprena la concetto e kai giuste che metta dentro papaga che ogni diras io ero sempre interessato al professore generale eh kai do kai ha vas anche o per tio testibla pro io casi post Eh, post um, mm, Turing kai e ebre Martin uh, dum pausa pauso chiero parole sino per il che una vigia Elisa essa sfama programma do la nomo vena ste Elisa Durito la fixia rol persona de Pigmaliono essa verbo de George Bernard Shaw, che Giorno. Lì è stata Irlanda Teatro Verchisto. Ciò vi io mi ho per George Bernard Shaw. Yes. yes. Ciò vi sia schio li diris per Esperanto. Ah, simpatiis. Yes, mi, yes, mi habis la, la certon. Esperanto estas artefarita lingvo, sam kiel automobilo estas artefarita cevato. Aha, vero la vittenza. Ok, di nove, la sincera va adesso se li volas. Adesso si interessa ci un è? Cioè, lì tiri, tu, ti es... Yes. Tu Esperanto, essa artefarita lingua, sam kiel, automobilo, estas artefarita cevalo. Buona penso, vera e clara, fatta lì simpatia, se giuste per chi mi io de mani di chi mi penso spero li di dire sti e eh, per scalo lo sa tempo yes per scalo lo sa ma fatte fatte prove prove prove to ci eh, mi cona sti maliono io to elisa estas um, eh, ne clara virino kai uh, oni volas klerigi Eh, sin e shin per uh, rapida metodo che do uh, eh, ogni istruas a shi kiel buona conduti e buona angla societo eh, por, por pli altigi sian socia livello se ci condutas se ci gis la fino della della verco vinestias se elisa comprenas au ne che o ci lernas ci nur sias che ci devas conduti tie, se si vera ne sias chia, do vera si ne clerigis. Do, la, la, ne estas hazarda, mi, mi raccontas tion, char, la nomo della programma ne estas hazarda. Tio nomo venas de la programisto, che nomigas Josef Weisenbaum, iu devena eh, usonano, de Germanio. Li alvenis uh, eh, Usono en 1935, di povas imagi la uh, eh, chiaroi. Cai post la tua movimento uh, eh, li uh, profundigis en uh, informatico, effettive, cai li uh, ec distruis en movito en la ses decai, cai uno e la unuae mondai programoi pri doctorigio en informatico venis giuste en moito en citiu iaro, 1966. Michel, ciu cio claras? Vi besonas clarifo pri mi vorto? Yes, yes. Diru, qui vorto estas? Ah. <laughs> la, la ideo, la ideo, kiam vi uh, parolis pri Elisa? Do, la ideo estas, do la ideo venas de de tiu verbo de de de Bernard Shaw la punto la kern punto de tiu rol persono tiu fixia persono esas che la um, spectanto e se ci estas intelligenta au ne non rigardante tiu esas la belezo de la teatrajo kai vi povas compreni kia Cioè, questa è la kerna punto di arte farita intelligentezza. Cioè, questa è un conduto, o cioè, questa è un Eh, por eh, tiu doctora dissertatio in eh, dissertatio in informatico in tiu iago li programma. programo tiu programo mimas papage la babil stilo de primitiva rogersa psicoterapisto uh, eh, se vi conas psicoterapio tiu anca estes nomata persono centrigita terapio la tiu stilo de psicoterapio exemple uh, se vi diras mm, mi fartas io malbone uh, pro uh, mia rilato con mia edzo kai mi es la terapisto che mi diras chi al vi fartas io malbone por la rilato cum mia edzo do la ideo estas che la terapisto ne devas in conduci ideoi propria alla terapito perché la terapito tutte spontanee può comprendi sentrudo della terapisto Tio esas la rogersa ideo generale, ciò vi comprenas. Cain pro tio in mult foi redilas la sama in vortoi, ne usa sinonimoi, ne donas addictivoi, por ne truti la propria ideo che il terapisto, cioè il terapisto che il minun stara spriate, che la terapito stara spri, ma la Estas mal sama ehm, prestigia nivello. Mi havas che terapisto povon sam kie kie profesoro i povas doni poento e che vi devas ricevi, ĉu ne? E tuste por tio la tezo. Anka metafore. Ka tio es la rogersa maniero, ke li scribis giuste programon kio faras tio. Do, reprenas pezzo in della frasoi, adaptas la pronomoi, ka i shai nidas vera babilato. Hiero, mi iris al esperanta versio, kio es en la reto, ka mi starigis tio un disputo con la programma mi diri saluto, per li diri saluto, per chi vi volas discuti con me? Mi rispondis, vi volas discuti per la vetra prognoso. Che li diras, mi iam anca o volas discuti per la vetra prognoso. Ciu vi pensas che morgo pruvos? Che g, gi, vi estas interessita? Ciu au ne mi pensas che morgo pruvos? vi pensas che morgo eble vi povas consigli al mi se comporti ombrelon ma ne, eo, diras mi. O, oh, ciù povas consigli al vi se comporti ombrelon ma ne? Cai hmm. mi diris, chi Mi ne comprenas, con voi ripeti. Io diras mi. Cai vi rimarcas che eh, ne estas multai eh, vorto in un signifo. Cai mi diras, chi al me? <laughs> Tutte malfermita demando. Cai mi, io un colere diras, ciar mi, vi shainas io stulta che li respondas mi discutas pri vi ne mi <laughs> che ti ho programma che li ne diri, che chi am Elisa es publicita tra un sono homo e comenzi cin, san che gestus vera psicoterapisto quancam homo e si es che gestas maschino Cioè, ili finis ira maschino, cioè, estis mirinda nova tecnologio credo do essas magira sorcia effetto de varma te comunichio imago ech che kai uh, eh, assertis uh, eh, assertis in giornalo do eble en la baldaua estontezo ni ne pu bezono os i por uh, ne uh, stud programo por psicoterapia i po doni la tutto nella macchina ne tio è semi la, la, la ma Reale, l'algoritmo malanta o la conduto de Elisa è sta suffice simpla. Se vi vidas, vere, prenas, turnas, la pronomo in ne multe più. Che hai post che hai minuto e vi divenas, effettive. Se l'estis interessa. Kai uh, uh, Kai Weizenbaum ist es wäre schon Peter. Yes, ich bin just in die Wohnung spielt die. Tiro, tiro, tiro. Es ist wäre schon gut effektiv. Ja, wie wurde es Kritik la Idee on der artikulierte Intelligenz so seit la la homo il usi silica che era un terapista. Exacto, tio es schon gut. Effettive, che anche ho risposte di tutte formasi su una sfera un pri di forma di co, che eh, igis guruo pri yogao, di tutte sciangisi al mio mi eh, stia stio mm, duom person sperte char mia maestro pri eh, informatica e afferoi professor Lanzaroni che fa passi sta stia a mi dedici sta la libro estis studento de Weisenbaum era lasta i diaro doi la sette cari cari e ci di racconti salmi che la nuova antità che chi vuole in classe Weisenbaum estis tiel si digianta sulla catedro e diras mi estas concentrita con la tutta universo che gli dire sti hable mi sta dottora studente per informatico di <laughs> matura shock de, de mia professoro tiam che <laughs> okay, infatti che che era un posto di tutte formasi ma è se questa se interesse cioè mi povas eh, havas la che almeno shiniga il programma in por la turing testo por evitato ludo povas che si programmi fai ti va a essere eh, un ja kai poste estis multege da uh, Do, vi, vi che Elisa estas la prototipo de tutta familio de programma. Por tion fare por uh, eh, clopodi um, eh, gaini la mono de premio Leubner cae giuste por uh, por pruvi la uh, pravigeblon de la imitatore. Elisa, Eliza et Havis multan idoi. Yes. Uste. <laughs> Bone dirite. Do, suffice per Dio. Vina. Ebbe, ci posso fermi la porta? Ciao. Ciao. che universalezza della macchina, se vi vuole memoria. No, i cartesiano, che io diras, macchino e povas ja fare x, kai y, kai ile mia povas fare z. Do, esas, ciam esas io che io vi ne povas fare. Kai Turing respondas tiro, tio estas la scienza problemo pri induktivezzo, in diverso. Ni ne povas testi empirie ciu in caso in Exemple cum zoe gare al enamigi au gustumi frago in cum kirnita cremo. Ti onestis mia exemplu esa de tu mia. Da buon exemplu, giuste. Et se machino avus sem finam ne morta paura. Ne nove. Ne gravas cium potenza esa tua machino sed diras tu tiu ne vere gravas cer mi a priori sciras che machino capabla spari cion tiu computeras laura che ria resulto e mi in do mi povas al doni un altio a posteriore do post la mercato della articolo è stato argomento in favore al contra oggetto dell'autore uno è di pli fieri attaccanto è sta Dreyfus filosofo Dreyfus uh, Hubert Sonano la vivanta fa culo inter alie pri Heidegger che mi può dire Jung simplige che li dirà che eh, nia esto estas fatal ligita la contexto en kiu ni homoi corpo havai estajoi vivas do la punto li kiu dira ti diras la punto ne vera ne capablo la fatto estas che ni havas corpo kai maschino la corpo de maschino ne gravas pritio ni parolos poste, e tiu argumento effective haus effecton post iaro 1990, sen naudec, torna minam la nova, tia nomata nova per fare intervenire in la, la punto prima cosa, se tu pritio ni parolos post. Kiam li diris tion, esti suffice amusa, char la titolo del ia unua libro estis What Computers Can't Do, quion computilio ne capablas fare. Cae li assertis inter alie, ne niam computilo povos uh, gaini macion contra o uh, eh, shat luda ca campiona. Se tio effettivo casas, en 1937, Garry Kasparov, la play-granda campione IAM nella historia del Shaq Udaro, estis ehm do vi mm, mai gaimis contra ibo mo con putido speciale favorita con io non mi disdi più fama caso contro di blu cioè io ho usato tre fils poste nella posta del dono della libro Shanghai Stati Toro what computers still can do kion computilo ancora ne fa fa fa fa do la oli tio ne gravas se effettive inductive estas problemo kie vi metas la limo kio vi povas fari o kio mi ne povas fari tio limo ŝanĝas en la tempo kaj tio estas efektive problemo tio estas la kontraobjekto de forta intelligente, artefakto intelligente. inteligenteco Ni povas diri iom pli pri tio uh, fama ma ciò vi trova molto nel interretto anche se vi uh, vi trova la tutta in serie onde la metto e esempio do vi sia che è sta stri macho e por eh, gaini do vi devas gaini du ancora si c'è certa kai uh, la unua se mi pone memores esti paro non è new gainis kai en la tua uh, libro Gainis, Char, Kasparov Tutel Coleridis, effettive, li perdis pazienzo, Char, eh, li Char Lizias che estis computilo, tio estis grava punto, Lizias, Lizias che la computilo li ludis, eh, li parolis pri ludi contra ospedulo, la computilo shinis li mem, Char enumerigis tut, la tutta um, ehm, macio e della tuta historio de Kasparov, por lin uh, gaini imago kai do li clopodis eh, eh, ludi en ne casparola maniero che okay? li mm, fari serrarlo se es anche io un stranga fero char di blu li tutte quelle di gis char di blu ne cestis fisiche en la chambro en chi o casi saluto se es for kai versaine programmisto inter la unua che la dua macho reprogrammis la per la la computilo che li diresti ne sta giusta ti es mai giusta estas sta su giusta maniera se la defendanto i diris do se vi ludas su mi poste mi changio mia mi por ludi di poste chi ne no tio estas io debatterla kai uh, mi volas sanca o iun alia una mia ciuizia schiam che chiu estas la unua virino kiu uh, eh, gajnis kontro Kasparov. Ĉu vi scias? Eble vi, Paolo, ne? Verŝajne iu el la Bulgar eh, Judith Polgar, Judith Polgar, yes. Ĉu vi scias kiu estas Judith Polgar, la familio Polgar? Tre brava por la Yes, yes, fakte. Kiu volas rakonti pri la familio Polgar? Ĉu vi scias ron? Oh, kiu estas Polgar? ci ricona sta famiglia Polda. Ne. To, eble Paolo ci vi vola dire io, Charvi, sia sta un mio. mi buon chance su uno foi rencontige con signor Pogar, che uh -huh. parola se speranto se la sia pri ugio ne suffice bone por prelegi esperante, do li prelegis pri sia stel shako eh, sia propria inventita shak en la hungara ca iu tradukis la prelegon es eh, okazis en iu eh, esperanto arangio sed la intereson donas al li ke li elaboris sistemon por eduki infanojn por esti genio kai el donis libron pri tio eduki genio kai ĉu generale aŭ ne se tamen pruvis la efikon de sia sistemo per siai filinoi, tri filinoi qui ciui farigis shock championo yes. inter la plen prescae viroi, cia vi sia sestas aparta e eh, por virinoi, por iunuloi, e ci iuna virino, un attirino che io ho sgagli contro caso che ti ho quasi mi dirà tion un vi, cioè se li bone di la altro invitato è stato viro, virino, kai poste homo, maschino. Kai tio anko estes interesse. Do, dankon uh, Paolo per tio. Per bravo punto po esperantismo, in opinus, et estes li argumentis pri la valoro de la encaro in esperanto yes. por aliai aferoi. Yes, yes, facte. Do, la libro esti mi consigas a via libro di Miguel Uro. Esa sega interesse kai se no the ali ai yes at at the at for for yes to nun objeto di Adam lovelace la sessa che ma ora è sta and as is back in new joy i thought huh exactly yes un chance essas pre eh, pretend passes la prima facina e dopo Nicola Spini che ebbe morto io ho discusso la sul Ada Lovelace diris, che machinoi ne pova sorprisi homoi, cia ili estas programmitai. tutte simple. Cai Turing respondas, Nin, machinoi ja tre ofte surprizas. Ca ciu e li povas diri tio? Ni, eh, bine esat certa ciam vi enigas instruzio, cio eliras. Cai, tio esas interesse. Cio, ciu vi volas commenti, interesse? Ne, chies. <laughs> ne, mi scegnis al mi che li volas al donio, tio. Ne, no, Do, eh, l'autore ofte filosofo che matematicisto e fa la sincitio erano che la ipoteso havas la saman informo della pruvo chi ha visto riga si ipoteso matematiche che vi ne sia la pruvo ciò è la sama informo o ne effettiva è sgrida informo e la pruvo cioè vi havas la tutto processo in pruvi se per se vi il regarda snurla enigo hipotezo kai la eligo teso, vine vidas la pruvon do la blanca scatolo e c'è una sardì che la sana in forma, se ti la sosterrà kai per ti venia ancora o paolos poste Uh, eh, che anche o mi può dire per tio la provato di norme quadro de la teoremo pri quar coloroi che voi matematicisto e et de di accento e clopo di sprudigi se ne nio successi scro una macchina no macchina successi sprudi io anche un matematicisto e come ai nei successi lo no, veniva a mi ne volas tri profundigi in tio c'ha resta sio mal facile mi nur volas dire che che matematicisto e coleris tu credis minimi acceptas tiun resulto. Por tiu anca es interesse, estas libro kiu nomi just mechanizing proof, de Donna McKenzie, kiu es profesor pri sociologio en Moigo, se vi volas, mi me avas en la libro. No, efective, ni ciui povas consenti che maschino e sorpresa fomo e plurfoio. sepa continuezzo della nerva sistema Imago filosofo de informado que diras, la nerva sistema estas continua, dum la calcula calculas discrete ma al continuo. Conseguenze della natura dell'artefarita intelligentezo necesse estas diversa della natura de come intelligentezo. Do, per continua similas al analoga dum discreta similas al vita. Ho li diras, machino esos mia cerbo ne estas vita, la cerbo esos continua, parita la mia organo esos continua, do, temas per tutti diversa io però. La rispondo de Turing estas la viena. Ne gravas la discretezio de machino, exemple per differenziare analisilo, ni povas obteni la same in c'è la ludo ne shangigias c'è la macchina estas vita sbicca o una discreta o continua vita vita vita falita di titoli se vi memoras la unuan parte della curso di parole spri analoga in macchina se vi devas admiti che effettive neniu con machino analoga estas generalzela se tu li diras principio oni povas fare tio do, bone sed effettivigi tion versaine ne estas ebla almeno ne nio successes costrui vera e turin pova analoga machina Oka conduto sen rigida e reguloi. In manco anticondutisco. Chiu diras, oni raitas reducti homon al aro de condut reguloi, chiui male prescribas recte la programmatum della machina. Do, ni, homoi, estas pli complicae ol serio ol aro de uh, eh, condut reguloi. turi diras, mi respondas per absurde. Oni supposu che ci conducta regulo ia existas. Temas pri natura e legio, i fatte, se di preterpasso ti un punto. Case de existo, mi povus anta uvidi la resulto in decitivo regulo in circa un miliaro, esempio. Vi avas la serion da reguloi, vi calculas cion cion pos calculo. Nenio homo povas lerni la antaŭ finita rezulto en por prognozi la funkcio de la maŝino post miliono. Do efektive ne gravas. Mi diras ke tio ne gravas. Do mi oni jam parolis per pri konduktismo, angle behaviorism, kiu estas la la bazo, ni povas diri ke efektive Turing havas kelka en konduktismo en trajtoj sia maniero, ĉar la imitado de uso li povas diveni per per la konduto nera comune sed ne nulla Now che laste exter senza percepto povo no, mi trovi la voto exter senza percepto povo più è questo stingue facile Do, e manco fantascienzisto. Ci vuol dire, se signora o signorino Do, l'ha demandato, estus telepatiulo, tu vi comprenas telepatio. Telepatio significa che mi fermas la culo e legas la menso exemple de Miguel. Yes, mi pensas che mi estas ege intelligenta. Exemple. Sen paroli, sen vidi, sen usi la senso, do extra sensore. Yes. Poi. Signoro Do e gaini la ludon automate, ĉar li povas legi trans la curteno su la su sinjoro Mo estas maŝino aŭ ne, ĉu signorino Bo estas virino aŭ ne. Kio estas la objeto al la ludo? Se existus telepatio, la ludo ne povas funkcii. La respondo de Turin. Ec admite che telepatio existas. Yes, pos est. Sufficios provisi speciale al chambron quiu blocas la chanson comunici telepatie. No, li diras, ciu estas reala. No, se telepatio estas io reala, devas habi un fisica legion por funcii. Se li havas fisica legion, tio significas che li povas trovi por blocici. Io mani. Exemple, mine sias uranio au io simile radioattivo mi ne sia ni ne sia ste sed ne gravas che tio anche la pruvo che eh, Turing sta se realisto e cia se vivo vidas ciu incontro oggetto havas concreta materia clarino ne nur astratta concreta ma è la materia Tot, io esisto la lasta, estas kelkaj considero che uh, la uh, mi volas fari pri uh, premio Lerner. Do kio okazis poste, se mi mia tempo uh, finiĝas, do uh, ni faros morgaŭ, ni finos ege rapide la imitado uno del Turing, kaj poste ni parolas pri la distopio in britai de la brita che la ekesto de la tiel nomata dura fantascienzo oni parolo spri George Orwell, Ray Bradbury, Isaac Asimov, e chia maniera in influis, ca influis por multe o sa tempo la sozia percepto de informatico. Do, gis morgo, ca in anto, por